不用煮的，冲水嘞，喝喝了之后，一当一个人呕啦、吐啦，啊，肚子不舒服啦、发烧也可以拿来冲水嘞，喝喝了之后，哇！你当你吃西药也好，吃什么都好，它真的很容易令到你真的你尝试过呢种方法，呢种。